Mheshimiwa Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yetu musa zanzungu Mheshimiwa Waziri januari Makamba, Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo, nataka kufanya rekebisho moja. Tuko na wa, naibu waziri wa fedha ambaye ni Hassan Mohamed Chande ambaye aliyetambulisha alidhani ni naibu waziri wa elimu. Uh, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa wenyeviti, makamu wenyeviti wa kamati za Bunge na wabunge wengine mliopo, katibu mkuu Wizara ya Nishati na makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mbalimbali mliopo nasi, mmemwona gavana wa BOT kwa mbali yupo. Asante kwa kuwa nasi. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya REA pamoja na mwenyekiti wa, na wajumbe wa bodi ya wakurugenzi ya TANESCO, waheshimiwa mabalozi mliopo na wakilishi wa taasisi za kimataifa mkurugenzi mkuu na wakala wa nishati vijijini REA, mkurugenzi mkuu TANESCO, uh, kaka yetu Mheshimiwa Mufti Zubeir bin Ali wa Mbwana pamoja na viongozi wa dini mliopo, ndugu zetu wanahabari mliopo, wakandarasi contractors na engineers mliopo hapa Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mniruhusu nami niongeze sauti yangu kwenye kumshukuru Mungu kutukutanisha hapa kwa tukio hili kubwa la kihistoria, lakini pia nitumie fursa hii kumshukuru Waziri Januari Makamba, waziri wa nishati na timu yake na mashirika mawili TANESCO na REA kwa kukamilisha mipango yote ya miradi hii iliyosainiwa leo hapa na kwamba imewapendeza kunishirikisha mimi kushuhudia uwekaji wa saini wa mikataba hiyo na kushukuruni sana. Nitumie pia fursa hii kuipongeza Wizara ya Nishati, Wakala wa Nishati Vijijini, REA na TANESCO kwa kuandaa miradi hii kama ilivyosema ni miradi muhimu sana kwa thamani na ukubwa itakayokuwa na manufaa kwa ustawi wa nchi yetu na watu wake. Kama alivyosema Mheshimiwa Waziri mwaka jana, wakati tunatayarisha bajeti, waziri akasema, nimeingia ofisini lakini kuna kilio kikubwa sana cha umeme. Akaja na bajeti yake akataka trilioni kumi na moja kamtizama usoni, nikamwambia waziri, uko serious? trilioni kumi na moja nazipata wapi? Unajua kuna miradi mikubwa tunafanya, kuna pesa chungu mzima inatakiwa. Nikamwambia rudi, rudi kajipange tena vizuri, njoo na mkato phases ya, ya kutekeleza um, hiyo um, miradi unayoipendekeza, lakini pia angalia njia za kupunguza fedha. Kaenda karudi na trilioni, kanaambia basi nakwenda fezi ya kwanza nahitaji trilioni nne. Nikaambia fezi ya kwanza inakwenda miaka mingapi? Akanambia inakwenda miaka kama minne tutamaliza. Kaambia hiyo naweza kubeba, nitakupangia bilioni mia tano mia tano kila mwaka mpaka miaka minne tutakuwa tumemaliza fezi ya kwanza. Kwao nashukuru kwamba mmekuja na hiyo idea, nasi kwa kuanzia tukatenga bilioni mia nne kwa um, mradi um, wa gridi imara, bilioni mia nne za serikali, lakini bilioni mia moja tulipata kwa wenzetu wa IMF. Kwa hiyo kwa mwaka huu gridi imara ina bilioni tano ambazo zinakwenda kufanya kazi, na nimefarijika kwamba matayarisho yote yako tayari. Baadhi ya miradi imeanza. Nakumbuka mwaka jana mwezi wa Novemba nilikwenda kule Nyakanazi eh, nimekwenda Nyakanazi kuzindua kituo cha kustabilize kufanya umeme usikatike katika eneo lile, lakini pia kuingiza Kigoma kwenye gridi ya taifa. Kwa hiyo kazi imeanza na mikataba iliyosainiwa, tunakwenda kuendelea kufanya kazi. Leo hapa tumesaini mikataba ya trilioni uh, 1.9 kwa ujumla ambayo ni mikataba ishirini na sita itakayokwenda kwa miaka hiyo niliyoisema. Lakini ndugu zangu, kwa upande mwingine, leo pia tumesaini mikataba kupeleka umeme kwenye migodi midogo midogo, wachimbaji wadogo wadogo, lakini maeneo ya kilimo, viwanda vidogo, vituo vya afya na vyanzo vya maji, na huku ndiko kuwajali wanyonge wajali wanyonge sikusimama na kusema wanyonge wanyonge ukazidi kuwatia unyonge. Ah, kuwajali ah. wanyonge ni kuwafanyia mambo yao na ukawapelekea. Tukipeleka umeme kwenye migodi kama mlivyoona tulivyoonyeshwa, hali yao kule ah, ah, si nzuri sana, lakini ukipeleka umeme wa kutosha, hata zile mashine wanazotumia mitambo wanayotumia kuchimba itabadilika badili ya vishimo vile wanavyotumbukia na, na, na grili, grili moja moja, watabadilisha hata mitambo. Watakuwa na mitambo mikubwa, watachimba vizuri, watachimba wakiwa salama. Lakini maeneo ya kilimo, dunia inakabiliwa na uhaba wa chakula miaka inayofuata. Tanzania tumeamua kuingia kilimo kwa nguvu kubwa. Tunasema kilimo cha vijana, tujenge kesho nzuri, build better tomorrow kwa ajili ya vijana. Tumeweka mablock farm ambayo tuna, tu, tayari wakandarasi wako pale wanatengeneza irrigation schemes au schemes za umwagiliaji maji, lakini skimu zile lazima zipate umeme kusukuma maji yaende vile yanavyotakiwa na matumizi mengine. Tunakuza teknoloji, tunakwenda kuweka mbolea kwa kutumia uh, ufundi wa kiteknolojia, umeme lazima unatakiwa. Kwa tunapeleka pia maeneo ya kilimo ili kufanya kilimo biashara, na ukimpelekea hayo mtu mdogo kule chini, mkulima umemjengea msingi wa kujikuza kwenda kwenye kilimo biashara na kujijengea maisha yake. Lakini viwanda vidogo, wajasiriamali wetu anateleka hapo jiko lake la kutengeneza pesti ya nyanya, muda umeme pupu umekatika na pengine umekatika, nyanya haijaanza hata kuchemka, asubiri umeme uje, nyanya ime, ime, ime wanasema imefanyaje, imejichuja, inajitengeneza, inakuwa kitu kingine, sio kile ambacho amekusudia. Lakini vituo vya afya mmeona pale, mama anasema wanazalishwa kwa tochi au mwanga wa aina yoyote. Ukienda umeme, maisha yanakuwa mazuri zaidi, utapunguza vifo vya kina mama lakini pia vifo vya watoto wakati wa kujifungua. Lakini pia kwenye vyanzo vya maji tumefanya kazi kubwa kama serikali kwenda kujenga miundombinu ya maji na kupeleka maji kwa wananchi. Sasa maji yale kuwe na constant supply, yasikatike katike, lazima kuwe na umeme. Kwa hiyo tunapeleka umeme kwenye vyanzo vya maji ili wananchi wapate maji muda wote. Kwa hiyo miradi hii ina maana kubwa sana sana sana kwa watu wetu kule katika mikoa, mawilayani na huko vijijini. Kwa hiyo niwapongeze um, taasisi mbili REA, TANESCO na wizara kwa hii kazi kubwa ambayo mmeifanya, na ni matumaini yangu kwamba uh, kazi hii itakwenda kufanyika vizuri ili wananchi kule vijijini tukawajengea au tukashamirishe uchumi na biashara, lakini pia uwekezaji na utoaji wa huduma za jamii huko vijijini. Lakini ndugu zangu, kama mlivyosikia, miradi hii ambayo mikataba yake tuna saini au tumeisaini leo itapeleka umeme katika maeneo 336 ya uzalishaji mali nchini. Sasa maeneo 336 ya uzalishaji mali nchini, mategemeo yetu ni kwamba itakwenda kutusaidia kujenga uchumi katika ngazi za chini au macroeconomy, tunakwenda kunyanyua, tunapeleka nyenzo ya kunyanyua. Lakini wamesema vitongoji 1522 vinakwenda kupata umeme na vituo vya afya 63 na maeneo 336 yenye vyanzo vya maji. Kwa hiyo ni kazi kubwa kidogo inakwenda kufanyika. Nchi yetu ni kubwa, tutamaliza mradi huu, bado malalamiko yatakuwepo lakini kama tulivyosema, hii ni fezi ya kwanza, tutakwenda fezi ya pili, tutakwenda mpaka tumalize. Kwa hiyo safari ni hatua. Meona kwenye video uh, mtendaji uh, mkuu wa TANESCO anasema, na hii ni hatua katika hatua ambazo tulishaanza kupiga huko nyuma, na hii ni hatua ya kuongezea nguvu katika kupeleka umeme kwa watu. Lakini kama mlivyosikia, pesa yake nayo si haba, si kidogo, ambayo inakwenda huko. Kwa ujumla, miradi hii miwili inakwenda pamoja, kwani bila kuimarisha gridi ya taifa, juhudi kubwa zinazoendelea za kusambaza umeme vijijini hazitaweza kuzaa matunda. Nakumbuka tulipokwenda kuingiza Kigoma kwenye gridi, wiki tatu baadaye nikasoma katika mitandao, Rais amekuja kuzima majenereta, wametuungia umeme wa gridi, unakatika hovyo hovyo bora hata wasingezima majenereta yetu. Nikasema oh, ndo sifa ya mwanadamu, tuendeni. Lakini ni kweli kama tunakwenda kusambaza zaidi na hatuimarishi gridi, hatuupi nguvu umeme, hatufanyi kitu. Kwa hiyo tunakwenda sambamba, tunaimarisha gridi, lakini tunakwenda kusambaza umeme vijijini. Ndugu zangu, Waswahili wanasema ukiona mtu mzima analia ujue kuna jambo na jambo lenyewe ni kwamba faida hizi nilizozitaja zilikuwa hazipatikani kwenye maeneo ya vijiji na ni lazima sasa zipatikane. Na, na, na kawaida ya maendeleo ni wivu. Miaka kumi, kumi na tano, ishirini nyuma bungeni kulikuwa hakuna kilio kikubwa sana cha umeme, sana ilikuwa maji, maji, maji, maji, maji, maji mpaka tumefanyia kazi maji, tumefikia pazuri. Kwa hiyo sasa kila mbunge anajua na kwangu yanakuja, aidha mradi upo au upo kwenye bajeti au nini, tuna tunakwenda kumaliza. Tumefika asilimia themanini, si haba. Lakini kilio kikubwa sasa bungeni ni umeme, na kawaida ya mwanadamu ukiona umeme kijiji cha mwenzio unapata wivu, ukiona wenzio wanachofanya kutumia umeme unapata wivu. Kwa hiyo maendeleo haya Ukimwonjesha mmoja, wengine nao wanakuja juu kwa kasi. Kwa hiyo kilio hicho, ndugu zangu, tumekipokea, tumekipokea na si tumejipanga vizuri kufanyia kazi hiyo swala la usambazaji wa umeme kwa Tanzania yote. Tunasema miradi itakapokamilika hasa huo wa gridi basi Utakwenda kuongeza hata usalama kule vijijini. Wale chinja chinja vijijini wanaopenya kwenye vijumba vya wenzao usiku wakamsingizia mwenga, kata mapanga, ni kwa sababu kuna kiza, hawaonekani. Lakini tukipeleka umeme kule, mataa yakiwepo ya, ya mitaani yale, hakuna atakayethubutu kupenya na kwenda kufanya uovu. Kwa hiyo nchi itapata pia kuimarika kiusalama. Sasa niseme ni dhamira ya serikali kwamba tunadhamiria kufanikisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa Watanzania wote mijini na vijijini kwa kuwapatia huduma bora, si umeme peke yake na huduma nyingine zote, tunajitahidi kuelekea huko. Lakini katika huduma nyingine ambayo itakwenda kuwafikia kijijini ni huduma ya TEHAMA, na kama tunavyojua TEHAMA inakuza maendeleo haraka haraka. Kwa tukipeleka umeme vijijini, tehama ikiingia vijijini, sasa hivi wale wakurugenzi sijui madasi nani wanaoleta taarifa za uongo hazitakuwepo, maana mifumo hii ya kuripoti itakwenda mpaka vijijini na tutakuwa tunaonana kwa kutumia mfumo wa tehama. Kwa tunakwenda kuhamasisha maendeleo vijijini. Ndugu wananchi, na ndugu zangu mliopo mnami hapa, kama tulivyosema, kwa upande wa REA, pamoja na mafanikio makubwa tuliyoyapata kupeleka umeme vijijini na vitongoji kidogo, bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Bado tunatakiwa kufanya kazi kubwa kupeleka umeme vitongojini, kwa sababu kati ya vitongoji 64,760 vilivyopo nchini ni vitongoji 28,424 ndio vimepata umeme hiyo ni asilimia 43.9. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana kwa wakati tunajisifia kwamba ikifika Disemba mwaka huu vijiji vyote vitakuwa vimepata umeme. Maanake nini? Maanake umeme utakuwa umetua katika kila kijiji, angalau nyumba chache, taasisi chache zitakuwa zinatumia umeme. Lakini kule kwa wananchi bado tuna kazi kubwa ya usambazaji umeme, uungaji umeme kwa wananchi na kusogeza kwenye vitongoji vyote. Kwa hiyo ndo kazi tunayokwenda kuifanya kwa nguvu sasa hivi, ingawa hatutamaliza vyote, lakini kazi kubwa itafanyika kama mlivyosikia, mikoa ambayo itafaidika na vitongoji ambavyo vitafaidika. Wanasema kila safari huanza na hatua moja. Kwa hiyo nasi tumeanza na safari itaendelea. Nafahamu katika kufanya kazi hii tuna changamoto ya fedha. Tumeambiwa hapa awamu hii ni 1.9 trillion, zinazotakiwa ni karibu trilioni nne na uh, ukiniuliza sasa hivi utazitoa wapi sijui, lakini kama alivyosema waziri, wamekuja na mawazo, nikaambia andikeni andiko tulijadili kama serikali tuone tunafanya nini, na hilo ni mawazo ya kujikusanya sisi wenyewe humu ndani, lakini kwa vile tumejenga jina la nchi vizuri nadhani watatokea tu wengine wa kutusaidia kama walivyotusaidia wengine walioko hapa European Union na Ufaransa na wengine, na huko mbele tutapata kutushika mkono. Wanasema penye nia kuna nini? Kuna njia ya kupita. Mliponikabidhi dhamana hii, kitu kilichoniumiza kichwa sana sana ilikuwa mradi wa bwawa Nyerere Hydropower, lakini na SGR kila nikiangalia mapesa yanayotakiwa pale, nasema Mungu wangu, Mungu saidia Samia, nitapata wapi pesa hizi? Lakini kwenye nia pana njia. Leo SGR nina pesa mpaka ya loti ya sita kufika Kigoma, sikutegemea. Lakini kwa upande wa bwawa, nadhani mwakani mapema mapema tunaanza kuliwasha na kujenerate umeme wa awali wa majaribio. Kwa hiyo ina maana tumekwenda tumekwenda vizuri. As long as tuna nia njema, basi haya mambo yatanyoka na Mungu atatusaidia. Kwa hiyo nimewataka <laughs> waziri na sekta zinazohusika wakae watuletee, alafu tuone. Lakini niseme jengine kwamba miradi hii mnavyoona imetimiwa na leo imetimia na leo mikataba inasainiwa, inapitia mambo mengi sana, mambo mengi sana. Napotangaza tenda, wakandarasi wengi sana wanaomba, na leo nimefurahi hapa uh, wakandarasi nimeona sura mchanganyiko, wageni wamo, wenyeji wamo, na zaidi kwenye REA wenyeji wengi zaidi. Nimefurahi sana. Sasa ila wakandarasi nitasema nao baadaye, lakini niseme hili nalotaka kusema ni kwamba uchaguzi au uteuzi wa wakandarasi hawa umefanywa kwa umakini mkubwa sana sana. Tambua kuna wenzetu wengi ambao kila mtu alikuwa na mkandarasi wake mkononi na alipenda apate, na kwa sababu hakupata, fitina ni nyingi, mbio PPRA, mbio PCCB, mbio sijui wapi, nenda ule mradi usifanyike, uzuie. Kwa matakwa yake binafsi, hatutakwenda hivyo. Ili miradi hii ifanyike haraka, ili tupate maendeleo ya haraka, tunahitaji maamuzi ya haraka. Unapokosa ukaenda PCCB ukaenda PPRA ukaenda sijui wapi, unazuia miradi kuto kufanyika, unazuia utendaji kwenda kwa haraka. Na wale wenye taasisi hii hizi, pimeni ndugu zangu, pimeni mnacholetewa. Sio mtu kakosa yeye tenda, mbio anakuja kwenu, kila kitu kinasimama. Hapana tunataka decision za haraka. Ule muda mradi kuchukua mwaka mzima hujapata maamuzi, hapana. Tukiamua pesa ipo, mradi uamuliwe, uende ukafanya. Mtu kapata, hakupata, hakupata ina maana hakufikia vigezo. Kama angefikia vigezo angepata. Kwa hiyo niwaombe sana ndani ya serikali, regulatory authorities, pimeni yanayoletwa kwenu, msiturudishe nyuma msiturudishe nyuma kwa kipengee kwamba sheria inaruhusu kwenda PPRA miezi mitatu, kwenda wapi, mara huo mradi tenda isimame, anza upya miezi mitatu mengine. Hapana, mimi sichukui hayo, sichukui, sichukui, kwa sababu ninatarajia waliokaa kwenye tenda walikuwa makini, na kama walichukua rushwa, basi mkandarasi akivurunda, mimi na wao. Lakini matumaini yangu ni kwamba walikuwa makini, wamechagua contractors makini na kazi inaenda kufanyika vizuri. Kwa hiyo sasa mambo ya kusema subiri tenda ianze upya, sijui tunarudi tena mwaka mzima, hapana, hapana, hatwendi hivyo. Niwaombe sana ndugu zangu, wale regulatory authorities na nyinyi, kaeni kwenye mstari wa maendeleo, msimsipewe msipewe vidogo hivyo mkaturudisha nyuma na maendeleo, kaeni kwenye mstari. Lakini la pili, vibali vya ajira. Kuna mashirika ambayo wenyewe wangehitaji ajira za haraka haraka, lakini unaambiwa sasa, subiri tume ya utumishi ikae, subiri sijui utumishi ifanyeje. Mwaka mzima taasisi, kwa mfano TRA inataka watu wakakusanye mapato, mwaka mzima watu hawajapatikana. Utumishi tumeajira, tume ya utumishi, tume ya kufanya kazi, tume ya interview, mwaka mzima. Vivyo hivyo TANESCO, vivyo hivyo REA wanataka watu utumishi mpaka izunguke iseme ifanye mkutano ifanye semina. Uh-uh. Hatwendi hivyo. Kama wanataka wafanyakazi, mishahara ya kulipa wanayo, haitoki kwenye kofa za serikali, hazina mishahara ya kulipa wanayo. Wanataka wafanyakazi kwa mradi, kwa kazi fulani, wapewe ruhusa wafanye. Eh, wapewe ruhusa wafanye, sababu ajira hizi wala nyingine sio za kudumu, mradi ukimalizika na ajira zimekwenda. Kwa hiyo wapewe ruhusa waajiri, ili miradi ikatekelezwe kwa haraka, lakini utazungushwa na kuzungushwa huko. Watu wanatafuta Ibni Kinana, Ibni Hudhaimata, Ibni Ibrahimu, Ibra nani. Wakesha kupatikana wote, ndio ruhusa itoke. Wasuluhu wa Hasani, Wajuma wasuluhu, wasuluhu wa Omari, wa Omari na mpaka lini? tunaviviza maendeleo. Hii haya mashirika ambayo yanataka ajira za haraka wapewe vibali vya ajira za haraka. Jengine ambalo wanapata malalamiko mengi, mabadiliko ya watendaji. Ndugu zangu, huwa mnanisikia ninapowapisha watendaji baada ya kuteua, nawaambia nenda, kama kuna mtu unaona nakurudisha nyuma, niletea, ondoke. Kama hiyo ni level ya chini, sio yangu, ondoweni fanyeni mabadiliko mnayoona mtakwenda vizuri. Sasa wale wanaobadilishwa, wale wanaobadilishwa ni zogo, ni kelele, na kila mtu ana, ana, ana godfather wake. Hao magodfather tena mbio kwa rais. Kama mnabadilishwa, hutaki kubadilishwa, onesha unaweza, unafanya kazi, unaonesha ufanisi, hutaondoshwa. Lakini kama unazubaisha, unababaisha, huwezi, utaondoka. Kwa hiyo niwaambie wakuu wa mashirika, msiogope kufanya mabadiliko. Kelele zipo, hazitaondoka. Msiogope kufanya mabadiliko, wekeni watu ambao watakwenda fast, wekeni watu ambao watakwenda na ile kasi tunayoitaka, tuende haraka, sio watu wa kuzunguka. Unampa kitu aulize kwanza, azunguke kuuliza kumo, lakini uliza faster. Siku hizi si tunaulizana tu kwa email. Kama jambo hulijui, unampigia email mwenzio anakujibu, unaendelea mbele. Lakini hey, eh, jamani, urasimu huu unakwenda kutuumiza. Kwa mabadiliko kwenye mashirika yapo, na wanaobadilishwa, hutaki kubadilishwa, fanya kazi. Hufanyi kazi, umekaa hapo kuzubaa, umekaa hapo unaangalia senti za shirika zikupite, uchote, utaondoka. Mabadiliko yapo, yapo, yapo, yapo na mimi naya support. La nne Miradi hii tunapoitangaza, tunavuta watu wengi wa ndani wa nje. Wawekezaji wa nje wanakuja nasi, na wanapokuja tunakaa, tunajadili, tunajadili kwa terms and conditions tutakazokubaliana. Hatu accept terms zilizokuwa imposed. Kama jambo kwenye serikali yetu hatulitaki, iwe hatulitaki, tuzungumze mpaka tuelewane lakini no, no, no, no, no. We want this and this and that. Short of that, short of that go, short of that go. Kwa lazima tuelewane, sio? Mradi ni wetu, unatekelezwa nchini kwetu, na unakuja na, na, na, na conditions zako una impose kwenye mradi wetu? Hapana, lazima tuzungumze, tukubaliane, tukubaliane. Hatukukubaliana, basi wawekezaji wapo wengi wengi tu, wengine watakuja, watajitokeza. Utaroa ukitangaza wanakuja thousands, wanaomba. Kwa hiyo nilisema niseme haya na I'll keep my close eye kwenye hayo, lakini niseme uh, transmission hizi na distribution ya, ya, ya umeme kupeleka huko vijijini, lazima tuwe na vyanzo vizuri vya uzalishaji amesema waziri hapa. Hiyo kazi na yenyewe tunaifanya kwa nguvu kubwa. Uh, kama ilivyosema bwawa linakwenda vizuri, tuna miradi kadhaa ya sola, tuna miradi ya upepo, tuna miradi ameitaja ya Malagarasi na Kakono, tuna miradi mingi midogo midogo, lakini ambayo gesi tunaendelea, hatujasimama, ambayo tukija tukiweka kwa pamoja, Tanzania tunakwenda kuwa powerhouse na pengine tutawauzia na wenzetu jirani. Kwa hiyo niwaombe sana, nendeni mkachape kazi. Um, nimalizie um, kwa kuwapongeza tena TANESCO na REA kwa kazi nzuri. Nataka niwaambie kwamba au nimwambie waziri na timu yako mwendelee kuchapa kazi. Uungwana ni vitendo, sio maneno ya kwenye majukwaa. Kwenye majukwaa ukisema mengi, kwenye vitendo uh, pale kwenye ground hakuna kitu, si uungwana. Uungwana tuone matokeo kwenye ground. Tumeanza kuona yale matokeo yaendelee, mwendelee kutekeleza, tuone mambo yanakwenda huko, mengine yatakuja tu. Mwanadamu ana mambo mengi tu, lakini mkifanya na tukiona, mengi yatapungua, mengi sana yatapungua. So nendeni kafanyeni kazi. Nimewaamini kuwapa kazi hii nzito, go and deliver. Nendeni kafanyeni, nimewaamini nyinyi na najua mnaweza, kafanyeni. Najua mna muda mdogo ndani ya wizara, lakini mmetuonesha mnaweza, so kafanyeni, mnaweza, mnaweza kufanya. Lakini pia um, wanasema usimsifu anayekwenda mbio, msifu na anayemfukuza, sio? Na kwenye hii tunafukuzwa na wengi, tunafukuzwa na Benki ya Dunia, tunafukuzwa na nchi ya Norway na Sweden, Umoja wa nchi za Ulaya EU, shirika la fedha la kimataifa IMF, Benki ya maendeleo ya Afrika FDB, shirika la maendeleo la Ufaransa hawa wametushika mkono kufanikisha haya, na tunawashukuru sana sana sana wao kama mashirika, lakini na wananchi ambao pesa zimetoka kwenye nchi zao, wote tunawashukuru. Tunawaahidi kwamba pesa hii tutaitumia kwa madhumuni yaliyokusudiwa na watakwenda kuona mabadiliko kule chini kwa wananchi tunakokusudia kupeleka maendeleo. Mwisho kabisa niwasisitize wakandarasi contractors ambao mmepata kazi hii. Nilikuwa nawatizama ndugu zangu wa Tanzania walivyokuwa wakisaini, nikasema huko nyuma watu kama hawa wakipanda kusaini hapa, anakwenda kufanya vitu viwili, anaingia mitini akijua kwamba ile pesa aliyopewa kesha kata ya kwake, kesha mkatia aliyempa tenda aliyemsogeza apate tenda, aliyefanya mlolongo. Akisha kuikata anabakiwa hana pesa ya kufanyia kazi, anaweka vitu vidogo, anaingia mitini, adha ataleta variation kupitia mlolongo ule ule kasemeni huko kwamba pesa haikutosha, pepepepe, kumbe igawa Sasa ndugu zangu wa Tanzania mliopata hii kazi, kama mna huo mlolongo mtajijua wenyewe. Mimi nataka kazi. na hii sio kwa Watanzania peke yake, hata wageni wamekuwa wenyeji siku hizi. Mlolongo ni huo huo. Nachotaka ni kazi. Naomba sana, nendeni kafanyeni kazi kama tulivyokubaliana, kama tulivyokubaliana. Tunataka kuona kule kwa wananchi mambo yanaonekana. Lakini jengine, malipo yao ndani ya serikali huku kuna sheria sijui kanuni mwongozo unasema hata miezi mitatu serikali inaweza kulipa. Sasa hayo sio kwa kontrakta hawa hawa na wadogo zaidi, hapana. Unachukua kontrakta mdogo unampa kazi, lakini anakuletea certificate unaichelewesha miezi mitatu, humlipi. Akizubaa kufanya kazi kule, unasema umeshindwa kazi. Haiwezekani na hatuwakuzi ili tuwakuze, pay them on time. Amemaliza kazi, ameleta certificate, umekwenda kucheki nani, sijui mshauri wako, msimamizi wako akasema iko sawa, lipa. Pesa si ipo, mlipe. Tunawachelewesha, kazi zinachelewa, wananung'unika, hata uchumi huko chini haukui, kwa sababu unapomlipa yeye ataenda kununua saruji, atanua nondo, atanua waya, atanua nini nyumbani kwake huko watanunua sembe, watanunua nini, pesa inazunguka. Lakini kwa makusudi tunakaa na fedha miezi mitatu hatulipe wakandarasi, wakati pesa uliomba kwenye bajeti na ipo na umepewa. Sasa hii sio sawa. Kwa hiyo ili wafanye kazi vizuri, malipo yawe yawe mbele. Ameleta certificate, tumethibitisha hakufanya kosa, lipa. Lakini na wasimamizi, hasa wale wetu wa ndani, jamani, ukinunuliwa Ukinunuliwa na ukithibitisha kazi mbovu, umebomoa taifa lako. Ile pesa ulionunuliwa utatumia siku mbili tu, utampeleka mwanao international school fine, lakini umebomoa taifa lote kwa sababu umethibitisha kazi mbovu. Mtu anafanya kazi mbovu unamtizama tu, na kwa sababu umeshagaiwa, basi unasema ndiyo sawa, una saini. Ni dhambi kubwa mno kubwa mno kwa wale wa Tanzania tuliowaweka huko mkatizamane huko, nendeni kafanyeni kazi yenu, tupate kazi ambazo zina, zina ubora wake. Nimalizie kwa kuwashukuru tena wote mliohudhuria shughuli hii, lakini na wote mliopata contracts, kafanyeni kazi kwa ufanisi, na watu wote nawatakia majukumu mema na Mungu awape baraka kwa kuja kwenye shughuli hii. Asanteni kwa kunisikiliza.